аңсағаным жалғасы шашы дода-дода болып еңіреп жылап келіп аяқ киімін шешпестен қолындағы сөмкесін лақтыра сала диванға құлай еткен қызына жан ұшыра жүгіріп жеткен анасы не болған ұға алмай айналып толғанып жатыр құлыным құлың болайын айтшы маған не болды кім сені ренжіткен деп асты үстіне түсіп бәйек болып жатыр мама болды оқымаймын бармаймын енді қайтып ол мектепке деп толданып еңірегеннен басқа ештеңе айтпай жатқан қызын құшақтап қазір қазір мен мектепке барып келемін жанын шығарып қолына берейін ол оңбағанның менің алтынымды ренжіткен кім екен сен жылама алтыным ашуыңды бас құлыным бүгінгі мерекеге арнап торт пісіріп қойдым дәмін көресің бе деп тарелкаға салынған тәттіні әкеліп жанына қойғаны сол еді орнынан атып тұрып тарелканы қабырғаға бірақ ұрды айғайлап мама бәріне сен кінәлісің жеші ішші деп аузыма тығып ойбай анаммен араласпа ол сенің теңің емес деп үйден шығармай мені жабайы ғып өсірдің енді қара маған кіммін мен қара бөшкемін семіз қара бөшкемін деп бақырып жылап жата кеткен қызын құшақтап көнбесіне көз жеткен соң анасы мектепке кетті жұлқынып бірақ мектептегілер ештеңе білмейміз тіпті аңсағанды көрмедік те деп аң су ішкен соң еш дәлелі болмай үйіне кеп қызына жаным сол кішкене шыдашы ендігі жылы сегіз бітірсең қалаға техникумға түсіремін оған дейін әкеңді көндіріп өзіміз де қалаға көшіп алармыз ал әзірге осы мектепте оқымасаң қайда оқисың ауылда басқа мектеп жоқ қой шыда жаным деді аңсаған бұрынғыдай қалаған нәрсесі орындала қалмайтын, анасының қолынан бәрін келе бермейтін ұғынып қайтадан сыныбына барып сабағын жалғастыруға мәжбүр екенін түсініп ауыр күрсінді сол күннен бастап мектепте оның аңсаған аты ұмытылып қара бөшке деп аталып кетті көңілсіз бір-біріне ұқсас күндер жылжып өтіп жатты сегізінші сыныпқа көшкен аңсағанның өмірінде ештеңе өзгермеді қара бөшке деген мазақ аты өзіне жабысып қалғандай мектептегі балалардың келеке етіп күлгеніне сығырданы қайнап жайылып бара жатқан мүсініне қарап өзін-өзі жек көріп тезірек осы ауылдан кетсек екен деп күн санап жүрген аңсаған сол қалаға жетсе бәрі өз-өзімен шешілердей салмағын түсіруге еш әрекет етпей жатқанын жатқан күнде әрнеге өкпелеп үйіне келе сала өшін тамақтан алғаннан денесі одан бетер толып кетті әке шешесімен де қайта қайта сөзге келіп қалады өткенде әдеттегідей сабағынан келіп тамаққа тойып алып ұйқыға кетіп бара жатқан бұған әкесі қызым ал мына жатысың не күндіз түні бөлмеңе қамалып теледидарға телміріп басыңды бүркеп ұйықтағаннан басқа түк бітірмейсің анаңа көмектессеңші таңның атысы күннің батысы дамыл таппайды сиыры бар сауатын пеші бар жағатын тым құрмаса үйдің тірлігін сен жасасаң нең кетеді неге өзіңнің жеген тамағыңды жинап ыдыстарыңды жуа салмайсың деп ашуланып бөлмесіне кіріп келген ұйқылы ояу көзін ашып әкесіне алара қарап қайта теріс қарап кеткен қызын төсегінен жұлып алып аңсаған мен сенімен сөйлесіп тұрмын ғой аспаннан аяғың салбырап түссе де тоқтат не әкеңді не шешеңді сыйламайтын кімсің сен өзі деп ашуға булығып қызын иығынан ұстап селкілдетіп тұрған әкесінің ортасына шыр анасы түсіп зорға сабасына түсірген не болды соншама қаршадай қызға шүйлігіп өзі де жетісіп жүрген жоқ мектептегі балалардың мазақтағанына қапаланып ештеңеге зауқы жоқ өзі өтпелі кезеңде жүрген балаға сонша айғайлағаны не деген анасына әкесі бәріне сен кінәлісің ойбай менің қызым керемет менің қызым ақылды менің қызым ғалым болады деп әбден бетімен жібердің қайда сол ғалым болатын қызың басқалардың баласында жоқ па екен өтпелі кезең еркелеткенің жөн осы екен деп әбден басқа шығардың ғой ары қарай осылай жүре берсе ертең осы қыздан көресіні көріп жүрмейік деп әкесі есікті сарт еткізіп шығып кеткен туғаннан бері әкесінің қатты ашуланғанын бірінші рет көрген аңсаған қазір әкесінен қаймығатын болып ол кісінің көзіне көп түскісі келмейді жақсы көретін әкесінің өзі бұдан теріс айналғанына жүрегі ауырып одан бетер бұйығып ашуланшақ болып кетті бүгін де мектептен өте ашулы оралды оның себебі де бар таңертеңнен сыныптағы қыздардың күні бойғы әңгімесі қаладан мектептеріне ауысып келген бала туралы болды сыныптарының ең әдемі қызы болып саналатын жанерке көзі жайнап аты қайрат мен танысып та үлгердім біздің көшеде тұрады екен мектепке бірге келдік енді әңгімені өлтіреді білмейтін пәлесі жоқ қанша айтқанмен қаланың баласы бірден білініп тұрады ғой өзін өзі ұстағаны қандай ал киген киімін айтсаңшы ондайды біздікілер түсінді де көрмеген тура журналдың бетінен секіріп түскендей деп аузынан суы құрып мақтаған соң бір топ қызға ілесіп оныншы сынып оқитын бөлме жаққа бұл да келген шынымен-ақ мақтаса мақтағандай екен ұзын бойлы аққұба өңді көздер жалт-жұлт етіп әлденен айтып күлімсіреп тұрған бала басқалардан тым ерекше денесімен де дене болып жабысқан ақ жейдесі білеуленген бұлшық еттерін жасырмай бойына ерекше сән беріп жарасып-ақ тұр оныншы сынып оқитын балаға тіптен ұқсамайды үлкен жігіттер сияқты көзін алмай қайратқа қарап тұрған аңсағанның ойын мәссаған мына біздің қара бөшкеге не жоқ бұған да жігіт керек пе тіпті сілекейі шұбырып кетіпті ғой ха-ха-ха деген жанеркенің даусы бұзып селк етіп екі беті қып-қызыл болып кетті жанеркені қолпаштап қарқылдап күлген қыздардың шуылына басын бұрған қайратпен көзі түйісіп қалған аңсаған ұялғаннан беттері өрттей жанып соңғы сабаққа да қатыспай үйіне қайтып кетті келе жылап төсегіне құлады неге екенін көз алдына қайраттың көзқарасы келіп есінен шықпай қойды қанша оны ойламайын десе де ойынан кетпейді өзін өзі ұға алмай ашуланып иә жанерке дұрыс айтады мен кіммін жігітке қарап нем бар еді қайратты ойлап жатқаныма жөн болсын мені мына түрімен кім ұнатар десін. жақсы көруге лайық емес теміз қарап өшкемін ғой мен деп өзегін өкініш өртеп көз жасын жұтып егіліп жатыр жүрегінде бала махаббат оянған аңсаған жанын қоярға жер таппай аласұрған көңілін баса алмай әлек енді мектепке қайратты бір көру үшін баратын болды сыртынан көріп бақылап қойса да көңілі жайланып қалатын сияқты өз-өзіне таңырқап неліктен оны көргісі келетінін ұқпайды бірақ жүрегі елегезіп тұратын бұған бірақ өзінің сұқытына қарап ешқашан оның бұған көңіл аудармайтын ұққан кезде жаны шырқырап кетеді өмір бойы осылай қара бөшке болып қалам ба деп сонда да өзін-өзі іштей жеп жүр өткенде қайраттың жанеркемен әлденені айтып күліп тұрғанын көргенде ішін қызғаныш өрті тіліп түсті өзінің соншалықты бейшара қалыпта жүргеніне ызасы келіп өзін қолға алуға бел буды қазір өзіне шектеу қоюға үйрене бастады бұрынғыдай тәтті тортты тәтті шаймен майлы тамақты анасы пісірген үлпілдек нанмен соғып алуын аздап доғара бастады анасына көмектесіп ауланың қарын күреп үй ішін жинастырып қара терге түсіп ол ішіп тірлігі өзіне ауыр соқса да тырысып-ақ жүр қызының жақсы жаққа өзгере бастағанына анасы да риза тіпті әкесі де мақтап қоятын болған сондықтан денесінің ауырғанына қарамай өзін-өзі қинап бұрынғыдай бүркеніп жата берген ақырындап қойып келеді содан бері денесі біраз жеңілдеп қалғандай кейде жатып қиялға беріліп кетеді қайраттың қасына қыпша белі бұралып жайнаңдап кетіп бара жатқан көзіне елестетіп арманға берілетін болған әке-шешесімен де ара қатынастарын жақсарып келе жатқанына қуанышты бұрын бәрін кінәлі санап өмірге өкпелеп тек өзін ғана ақтап алатын көңілі өзгеріп сала берген шындығында бәріне тек өзі кінәлі екен ғой деп жігерлене түскенімен де кей-кейде жалқаулық ұстап қалатын күндері де жоқ емес әке-шешесі де оның көңілін көтергісі келіп қыздарын барынша қолдауға тырысып жаңа жылдық мерекеге сыйлық ретінде үнтаспа магнитофон алып әкеліп берді аңсағанның қуанышына шек болмады себебі мұндай үнтаспа ауылдарында ешкімде жоқ еді қап-қара төрт бұрышты кішкене болып келген романтик деген үнтаспаны құлағынан ұстап көтере салып қалаған жеріңе қойып әдемі әуен тыңдай беруге болады екен анасы арнайы екі-үш кассетаға жастардың жақсы көретін әндерін жазғызып алып келіпті бірден үнтаспасын қосып бөлмесіне секіріп билей жөнелген қыздарына қарап екеуі мәзмирам. мейрам аңсаған бұрын білмепті өзіне би билеген ерекше ұнайды екен денесіне қарамай әдемі әуенмен билеген кезде өзін өте жеңіл сезініп қимылдары сондай жарасымды шығып жатыр әке-шешесін құшақтап риза болып жүзі шаттанып кетіпті содан бастап күніне екі мезгіл бөлмесінде бір сағаттан билеуді дағдыға айналдырып алған оның дене мүсіні де сәл жинақталып қалды біраз салмағы түскен соң жүріс-тұрысы да ширақталып көңіл-күйі де жақсарып қалған солай екі-үш айда зыр ете түсті көктемнің алғашқы мерекесіне мектепте қызу дайындық басталып кеткен сол күні мектепке барынша сәнденіп келген аңсағанға сыныптас қыздарды